ク鈴木イン長野白馬長野といえばこの人ガーデさんですデカモリングのガーデです長野といえばやっぱり信州そばの30分おそばの宴会チャレンジ始まりますチャレンジスタート糸口がでかいすごいフライじゃねえから俺は持ってねえから どうもサムライイーティングをご覧の皆様こんばんはマックスですマックスギイン長野はいということでサムライイーティングイン長野ですよイン長野ですよ分かってますかこれはどういうことか分かってますか 僕が長野にいるってことですはい <laughs> あのですねなんで僕がこの時期に長野にいるのかと実は今あの白馬村というところにいるんですよ本日はですね第17回よさこい花白馬妖精と踊る非日常空間という祭りを開催してます今回は13日14日そして今日この15日3日間それぞれ別の場所でお祭りやるんですよ、うん、なんとお祭りに特化しております ちなみに詳細は、えーと、読もうと思ったんですけどこの辺に、はい、テロレロンテロレロンテロレロンテロテロテロテロテロテロテロンここでいいですねここではいやってくんでこの僕の編集長さねあ僕今誰と喋ったあれ僕が今いるのは長野そうです長野といえばこの人長野県が生んだアメーバブログ B 級グルメトップブロガー現トップを走り続けているガーデさんです グのガズですあのガルさんのあの詳細はあの概要欄に貼らせていただくんで見てみてくださいでなんで今日ガゼさんをこう招いてのコラボというか2人なのかとあのですね長野といえばやっぱり信州そばのですねなので今日時間を30分に縛って我々2人でおそばの限界になりたいと思いますおそばをねゆでこの状態総除量で1 0キロほど用意していただいているとのことでした なので30分で我々がどれぐらい食べれるのかというわけでね早速行ってみたいと思いますでは新たよろしくお願いしますよろしくお願いしますレッツイーティング何これ普通だった <laughs> カメラの向こうにフュージョンそう <laughs> えっと今日の模様なんですけれど舘さんこのチャンネル僕の YouTube3 つの、え動画が上がりますんでもしよろしかったらあの白馬お祭りとか白馬おそばとかで検索していただければ後日上がるのでもしよろしければご覧いただければなと思いますのでよろしくお願いしますさあもうねこの量これですよ皆さんいやいやいやこれさあそれではこれ2個あるからこれと並行してビッグ大会の方もやっていきますのでまずは早速 チャレンジの方していただきます皆さん盛り上がる準備できてますかさあ行きましょうか30分でそばそしてスイカを食べていただくチャレンジスタート拍手、えいただきますいただきますありがとう一口というか一すくいが多い 一口がでかいでかいまずいうわうわうわすごいどうですか長野のおそば美味しいですかあっとグッドポーズ出ましたよ信州のおそばありがとうございますいや水で流し込んでるんですねこれは ックバイク半端ねねこれおおあのねフードファイターの方々ってあれなんですよただ食うだけじゃなくて美味しそうに食うんですよねねなんかあれです大食いの料理とかは本当に美味しいんですもんね美味しいものをたくさんいただいてるって感じで、はい、ねなんか大正解ありがとうございますなんかね食べてる方の感謝が伝わるというか美味しいもの食べて本当に嬉しそうな感じが でまさにフードファイターということですね素晴らしいただ1 0キロですからねなかなかこれ山が減らない、ね、山が減らないと思いますがいやおっと多いすごい量今ので多分かけそば1杯ぐらいの量ですねもうちょっとあるのかな素晴らしい どんどん進んでおりますどんどん進んでいる多いすごい量多分もう子供だったらもうあの3食分は食ってますねうまい <laughs> 美味しいということでまマジでうまいです本当にやっぱね長野はねお蕎麦有名ですからね本当に美味しそうに食べているいいですね おっと山がちょっとずつ減ってきております、いいですねちょうど4皿並んでるんで1皿の減りが分かりやすいですね素晴らしいさあ今時間の方はね着々と進んでおりますがこのペースはすごいすごいペースです さってあります どんどんどんどん胃袋の方に吸い込まれていっていますねペースが変わらないペースが変わらないですね割とあれですか大食いの中ではおそばは食べやすい方な感じですかうーん皆かるなるほどただねラーメンとかだとね えーまさあ今ね5分経過したというところで、えだいぶ進んでおりますが、すごいペース。 高るんですよね、本当に。素晴らしい。どんどんどんどん足は止まらないどんどん進んでおります大体あれですよねわんこそばっていうのは、ね、632杯ということなんですけれどもキャッ るとねなんかもらえたりするんですよねなんか大正解はい <laughs> なんで普通の人は100杯食えたらすごいみたいなで200超えるとめちゃくちゃ食う人みたいなそれが600杯600杯超えてますからね実はね私も1回チャレンジしましたが70ぐらいでもうお腹いっぱいで無理でしたねそれあおっとおっと1皿 一皿なくなっていきますよわずか6分7分弱でこのおそば一皿完食ということでいやいやいやいやさあこれから一皿のこれ食べきると一皿完食ということになりますか素晴らしい あっというスピードはいはい一つなりました素晴らしいおっとダサラめに足が今刺さる多い村井じゃない村井じゃない村井じゃねえから <laughs> あのドラゴンのパズルのやつやんねえから俺いいねあウィの方追加していただいてね これあれですよね4皿あるということは1皿これ全部で1 0キロということですよね1皿3.3ぐらいですよね2.5あ一 1, 皿あそう2.5ですね1皿2.52.54皿ということでじゃあもう胃袋の中にはもうすでに2.5キロ入ってるとすごい村井じゃねっつうだから いいです優しいマックス鈴木さんヤジにもちゃんと答えてくれる優しさ <laughs> まだまだ余裕ですねありがとうございますありがとうございますこれまだそばだけじゃないですからねスイカも3玉スイカ3玉ありますからやばいっていうかもうすでにこの時点でやばいです 前後ですか10分前後ですか残り20分でこれどうですか皆さん食べきれると思いますかこれこのペース、ね、この長野の白馬の、ね、空の下俺の師匠そばをひたすら食べるフードファイターさあ食べきれるのか なんと鈴木さん人救いがとても多い 10分10分経過となりました残り19分ということでまだまだおっとガビさんの方が一皿を最後ということになりますかいきますねおっと素晴らしい本当綺麗にね麺一本も残さずという形で綺麗にね最後の器の方に 映しております。素晴らしい。楽しそう。ね、マックス鈴木さん楽しそうに食べておりますね。なんかあっと一皿。コラボってねえから。さあ一皿なくなりまして残り、ね、一皿と。 ちょっとという形ですかさあ残りね20分切りましたけれども伊さんの方も一皿完食ということでやっぱ大食いの人見てるとね結構なんか謎なこんならラフした動きをしてるんですけどもあれは胃に落としてるという感じでよろしいですか あの立ち上がってなんかフラダンスみたいなことするんですよねフラフラフラみたいなねあれは胃に落としてるんだなんか皆さんもなんか食べ放題行ったりするとベルト緩めるみたいなのありますよねでもフードファイターの方は体を揺らすという独特なね動き <laughs> をしますけれどももっともっともっと声援をね揺らして揺らして ガさんどうですかまだまだまだまだ大丈夫ですかおっともうねマックス鈴木さんには聞かなくてもいいかなと思ってるくらいで声援に応える余裕すらあるね本当ねフードファイターの方々本当にまだまだ美味しそうに食べるというさあ皆さん息を飲んで見ておりますが果たしてこれがなくなるのか 2人の胃袋の中に収まるのか マックスさんのが残り半分ぐらいですねマジさんの方も一皿完食の2皿目に突入しているという形ですねさあ皆さん応援してくださいどんどん <laughs> どんどん胃袋に吸い込まれていく そば美味しそうだね美味しそうだよねそばねうまいねマックスさんはねなんかいいホテルに泊まれたみたいな多分気分もいい感じで今日に臨んでいただけてると思っておりますツイッターの方でね前乗りですねあれは前乗りですね <laughs> ちょっとチェックさせていただいております 村井じゃねえからでもおじさんは合ってるよマックス鈴木さんはね大食いファイター燃えがツを見てこれならいけるんじゃないかというねところから、ね、フードファイターの道がスタートおっとお汁の方もおつゆの方もさあねこういうふうにね今ね食べ、えー、進んでおりますが皆さん 忘れていませんかビンゴの方に移っていきたいと思いますよさあこれを見ながらビンゴの方にも参加していただければその間もお二方は食べ進めていくこれは30分食べきれるのかどうかということでやっていきたいと思いますがさあ時間の関係上ビンゴの方に移らさせていただきます 大食い見るの好きな方はこのままね2人のね食べっぷりを見ていただいてやるやるやる手伝っていいよ あれほどあったおそばがどんどん減っていくさあビンゴカードもらってない方はこちらの方にお越しください だまだどんどん食べております お湯の方が進んでおりますがこちらの方ではビンゴ大会拍手さあね時間の関係でちょっとね大食いの企画と変更して、えー、ビンゴの方に、えー、進んでいきたいと思いますのでさあそれでは皆さんビンゴカード持ってますかえー、いいですねビンゴになった人は大きな声でビンゴと言ってください こちらのテーブルに並んでいる商品の方がもらえるのでなんとこちらの商品は早い者勝ちとなっておりますのでビンゴになった人から選んでいただく形になりますなんとお肉出てますよお肉信州のプレミアム牛がなんとありますから えその他、え素晴らしい協賛の方ついていただいております、えこちらの方でご紹介させていただきます白馬村観光局様そして、え白馬町区白馬町金融団、え白馬駅前合進会 JR、え東日本株式会社白馬駅様、え白馬観光開発株式会社様株式会社白馬館様、え株式会社イースト、えイースト様、えオールス株式会社様、えー 英国白馬店、えー、萩谷様長野県主犯、えー、長野支店様アプルランド白馬店様、えー、株式会社の泉商店様、えー、大雪、えー、酒造様、えー、株式会社様、えー、北安ですね株式会社様、えー、M, M ですかね M, M, M 様、えー、来町の里本 5、えー、田中屋様、えー、パタゴニア白馬様、えー、白馬、えー、ヤマト屋様、うんえー、発火スポーツ様、桜不動産株式会社様、えー、大阪スポーツ様、ご縁、高日山照、えー、白馬店様、じゃノースフェース様、有限会社、白馬 NBS 様、 MHS ヒップホップダンススクール様ヘッドジャパン様となっておりますこちらの方の豪華商品の提供となります皆さん大きなアクションさあそれでは早速ビンゴの方始めてもいいですかさあそれでは1つ目の方引き逃しは現金ですよさあこちらの今こんなになってます電子になってます電子ですそれでは 一つ目開けていきましょうかお願いいたしますさあ何が来るか28番違いました15ですねごめんなさい15番15番です28開けた人閉じてください15番ですね B の15ってことですねこれは28の気持ちで B だけ光ってるので15ですねはい次行きましょう15番でした次行きましょう27番これはあれなんですね一回止まったと見せかけてフェイクになるやつですねはい27番でございますさあ続いていきましょう 52番52番さあ次行きましょう っていただければさあ続いていきましょう20番20番まだリーチはいないですかリーチの方いますかリーチいる嘘ついたら針先方飲ますんでよろしくお願いいたしますさあ続いていきましょうか 46番46番さあリーチはいないか皆さんビンゴの方は大きな声でビンゴとこの白馬の山々に響き渡る大きな声でよろしくお願いいたしますさあ続いていきましょう6 6番さあビンゴが続いている中谷さんそしてマックス鈴木さんはどんどん食べているどんどん進んでいるさあ続いていきましょう6番6番 さあリーチそしてピンゴはいるかまだおなんだいなんだいさあ続いていきましょう21番21番さあビンゴはいるか さあまだビンゴはいないですねリーチがリーチの人ちょっと前の方に来ていただけるとありがたいさあそれでは続いていきましょう31番31番 さあ30分以内に食べきれるのか残り4分となっておりますさあそれではビンゴの方に行きます65番60子供たちちょっと下がろうか子供たちちょっと下がろうかちょっと下がろうかなんと ダディさんそしてマックス鈴木さんおそば完食ということで完食じゃないあとちょっとあ ビンゴはいないかちょっと子供たち下がろうかちょっと下がろうかちょっと前に出過ぎかなちょっと下がろうかな うぞこの中から好きなのを選んでいただければおスイカ大きなスイカゲットです大きなアクシ次ごめん子供たち下がろうかちょっと下がろうか前に出てきてもいいことないぞ前に出てきたからといって当たらないぞちょっと降りようかなちょっと降りようかな降りようかな下降りようか下降りようか僕の声聞こえてる聞こえてる声聞こえてる 声聞こえてるじゃあその声を頼りにしてねうんさあ続いていきましょうか71番71番さあおそばの方が残りわずかわずかとなっておっと マックス鈴木さんが最後駆け込んでいるあのなんかラストスパートっぽいところがあと20秒ですあの最後の書き込みがなんかフィードファイターという感じが、ね、しております 2人で完食ということで皆さん大きな拍手を